Hello，大家好，我是金英老师，又到了我们每月的生肖运势月报。接下来呢，要跟大家分享的是国历九月份的生肖运势。各位呢，务必在下方呢帮老师按下订阅小铃铛加赞，这样你才可以在第一时间收到老师后续的更新视频或是新的运势解析哦。好，接下来呢，让我们来看一下当月份呢属鸡的朋友呢。 在本月份呢，会受到什么样的影响？在这个月啊，属鸡的朋友呢，会受到太岁的一个夹击哦。所以在整体的运势上面，属鸡的朋友可以说是如负薄冰的一个月份，也就是你总是要战战兢兢的，在工作上不知道怎么了，很容易做一些低级错误，不管是让公司或是让客户蒙受了损的，或者是伤害。 让自己的颜面尽失哦。当然，这也不是我们的朋友所想要见到的一个状况。可是呢，你在这个月就很容易莫名其妙的讲话失去了分寸，或者是没大没小的，或是讲了一些让人家觉得很反感的话。就在这个月，属鸡的朋友，不管是在工作上、职场上、生活上，请务必谨言慎行，不然就是。 多做少说，尽可能都是这样去按照公司的规范办理，不要去对哈，或者是用为了要行个人的一个方便哦，不然的话这是很容易变大的问题哦。整体而言呢，在这个月你运势呢会是在事业方面呢凶的。 至于在财运的部分呢，属鸡的朋友呢，在理财呢也是容易比较像我们讲的银灯指标，也就是反指标，要跟着你逆着压就行。只要你压的，可能通常都是不好的。所以在这个月要做的就是什么都不要做，好好的把你的现金给守着。 最好最好的方法。整体而言呢，在财运上呢，在这个月也凶的。在感情的部分，这个月呢，你的也是非常的委屈状况，而这些委屈呢，都很容易写在你的账、你的账，会让另一半或者是你的伴侣会，到底是欠你多少啊？还是你是来跟我讨债的？ 所以呢，请不要因为一点点小事，或者是因工作上的不如意，或者是呃你的财务上比较紧，然后呢，你把这些情绪呢发泄到另外一半身上。那至于呢，单身的朋友呢，桃花运呢不，然较不弱之外呢，基本上还可以算是很不错，所以干脆宅在家里吧，还比较不会去破坏原来该有的良缘。 整体来讲呢，在感情的运这个月是属中的，在健康的部分呢，面的这个满哦，心里面容易积压成怨气，那这一股怨气呢，就很容易让我们的新陈代谢呢，间接的变得非常的差哦，所以便秘啊、头痛啊、口臭啊、牙疼啊，都很容易在这个时候发生。 如果您本身就是有肾脏相关疾病，有就容易，或者是肾脏发炎呢，代谢比较不好的，最好的方法就是规定自己要定时的量的，好，那强制呢身体呢慢慢的去代谢，这样子呢比较有利于去改善呢健康的一个状态。 可以把我们上面的这些中呢，都可以化成中平小吉哦。再来就是属狗的朋友，哦，属狗的朋友呢，在这个月呢，你心情跟你的磁场的波动呢会比较大一点。所以呢，我们受到了这个流月的这个影响，所以在这个月呢，你的雄心壮志跟企图心非常非常大的，可是会大，所以你也很容易比较白目。 忘记要去为别人的感受哦，自己的出发点，或者是我想要为什么不这样的想法为主，导致让周边的人呢，很容对你的好感哦，大大的扣分。所以，即便呢，你呃雄心壮志，或者是潜力大，还是要注意一下。 行为模式想到别人的感受。那至于在工作上面呢，积极跟奋斗呢，去想要找一个更大的一个战场呢，会是你在这个月的要想要做的事。但是，我应该这样说好了，其实这样子作为不好的，那会有两个问题。第一个就是凡事呢都求好心切的你，你有没有通盘的去考虑？ 或者是你有没有去跟相关的人去做好沟通了？还是你就，然后最后造成别人困扰、大家的问题？那第二个就是因为你太希望交了，所以把这个压力转接到了客户端，那导致对方会有一点，为什么你这么迫切？所以他终止了这个交易。 那这个来源呢，都会出于一个度而不达，所以，请你呢要记得要做任何事情呢，我们最最好呢要先经过内部讨论，我们再出手。那再来就是心态上呢要过激，那这样子才可以把事情最后推成终极状态。 至于在财运的部分哦，在这个时候呢，你财运是偏低，因为我们的心态呢是属于比较照镜，最容易做出一些比较不理性的一些决定啊，甚至呢买下一些不该买的东西。整体来讲呢，你的财运是属于凶的，所以在这一个月呢，尽量不要被陌生开发，也就是如果在路上有人拦你，问你拦住你，问你说。 呃，我你要不要参考一下，或者是要接受，不然你很容易都会买下去哦。至于在感情的部分呢，你总会想要跟伴侣呢来点小恶作啊，但是这个小恶作剧在对方的眼里就会觉得你干嘛老是在找我的答，或者是你在恶意刁难我，想要借机啊，所以请你不要把你的。 快乐建筑在别人痛苦上哦，在这个月呢，可能还来不及去治啊，或者是道歉哦，他就先给你翻桌。那这样的一个裂痕，反而会没办法去弥补哦。所以呢，建议不要开太恶质的玩笑哦。那至于单身的朋友呢，不要把你的无聊当做有，会让你恶名昭彰的。本来一对你有好感的人。 我会觉得怎么这么幼稚，那就会把你列入黑名单啊。所以整体来讲，感情运势中，的至于在健康部分啊，比较容易会有可能懂呃像相关的一些绞痛或者是到整，那我们消化不良的问题。 比较容易发生，所以请务必要注意饮水，还有不要开无聊的玩笑，因一点都不好笑，这样才是比较好的做法。整体来讲，我们的健康在这个月的的最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个月是属于心宽体胖，但是呢，在这个流月上呢。 很容易呢，为人哦，刀你知道吗？会就像鱼肉一样，所以呢，你要想看看哦，嗯，在这个月，你很容易，本来你完成的项，或者是你做好的事情，就会被别人给搬走，别人把整好处给拿走了。那像这样的一个莫名其妙的事情呢，一个月很容易。 发生那在工作上，大部分的时候呢是都很顺遂的，是莫名其妙、不知不觉的状况下，你都会背个黑锅。那这个黑锅是哪里来的？这黑锅呢，通常都是在当你很忙的时候，那人家就会轻描淡写的讲了一个问题，那你就随随便便的回答了，然后最后别人就会说教的你，然后变成。 来扛这件事情，所以在这个月呢，会有类似这样的一个状况呢，小人的一个暗害。所以平日呢，可能很乐于跟人家分享，但是在这一个月令老师会建议你，知道的也要装不知道，不关你的事的时候，也不要给多太多的建议，大家先去问相关的人，对应的人比较好，这样子。 要不会莫名的当这锅盖王，好吗？所以整体而言呢，我们的事业运呢，在这个月是属的。因为只要你能够适当的挡掉这个锅盖，那你应该就不会太多的分亏了。再来，在财运的部分呢，在这个月呢，要注意的是三件事：第一件事情，第二件事情，三件事情还是。 为什么要讲三次呢？因为很重要啊！在这个时间点呢，的朋友你会觉得花一点小钱没有关系，就像我们吃点啊，一口一口的吃，罗马不是一天造成的，一口一口的吃这样子。所以你的钱呢，也是一点一点的小钱，慢慢的花，然后积沙成塔，很可怕。我也是小儿的花钱，然后呢，你都是用电子钱包这样支付出，结果一下子呢。 不用到月中，就发现莫名其妙的，突然就降到一个，呃，你不太能够接受的一个。所以整体来讲，我们的财运是属高，好，所以尽量要太长的去做莫名的小额花费。那至于在感情的部分呢，在这个月，我们属猪的朋友并没有太多的想法。 也同样不会太去关心伴侣哦，那这样子比较容易让我们的关系降温。那老师要提醒一点，人跟人之间在一起最重要的要互相去关怀，才是硬道理。所以整体来讲，感情的运势的健康的部分，属猪的朋友呢，在这个月很容易无时无刻感到饥饿，这饥饿感呢，会让你越吃。 越想吃，才吃完没两个小时哦，我又想要找东西。真的是除了吃，你对其他事情真的就没有兴趣了吗？肉呢，会慢慢的高哦。所以整体来讲呢，健康运中下了。你可以说是因为你的食欲是好的，所以呢，觉得吃于中下的原因。 对，接下来你看到体重的时候，就是在下个月看到体重的时候，你会太开心，所以呢，还是要务必控制一下哦，好不好？好，以上呢是针对属鸡、属狗、属猪这三个生肖在国历月份的叫运状态。喜欢的朋友务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。那如果你是其他生肖的朋友，也可以参考我们的列表。 入您的学校查看石金老师，我们下次再见喽，拜拜。